Tangu kuzinduliwa rasmi kwa zoezi la ujazaji maji katika bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere JNHPP na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Disemba 22 mwaka 2022, ujazaji maji pamoja na ujenzi wa mradi huu vinaendelea kwa kasi. Aidha, tuta kuu lote lina urefu wa mita 1025 na kimo cha mita 131 kutoka usawa wa ardhi ambazo ni sawa na urefu wa ghorofa 42 na hadi sasa maji yameshafikia ujazo wa mita 133.64 kutoka usawa wa bahari, ikiwa ni miezi miwili tu tangu kuzinduliwa kwa zoezi hilo. na hadi kufikia tarehe 31 Januari mwaka 2023 utekelezaji wa mradi wa bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere umefikia asilimia 81.82.